Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Oh se Abdul Soma ya eh. Si Ahla Bila Jesus nak turun Dia ditunggu oleh dua agama besar Agama yang sama Kita orang Islam pun tunggu siapa? Tunggu Nabi Isa Orang Kristian pun tunggu Nabi Isa yang jadi permasalahan sekarang nak membuktikan agama mana yang paling betul, agama mana yang paling benar, agama mana yang akan disertai oleh Nabi Isa kelak. Tak kita orang Islam sememangnya kita mengharap dan menganggap Nabi Isa akan menyebelahi kita. Dan begitu juga bagi keimanan dan akidah orang Kristian bila Nabi Isa turun agar menyebelahi akidah dan agama kita. Kita yang selama ni duk dia sebagai Tuhan kita, sebagai anak Tuhan, takkanlah bila dia turun dia nak lawan kita. Betul. Sekarang bagaimana nak buat penilaian? Yeah. Yang ni pun agama, yang ni pun agama. Bila ada khilaf seumpama ini, dari sudut manhaj dan disiplin ilmu dia tak akan sama dengan bidang-bidang ilmu lain. Okey. Bila bab komparatif religion, ilmu perbandingan agama kita kena menilai tiga benda. Yang pertama ialah kekonstinan logik. Logik itu mesti konsisten daripada awal cerita sampai akhir cerita. Okey. Logik itu kena ada dalam event dan peristiwa hak kita nak maksudkan. Yang kedua kecukupan empiris. Apa maksud kecukupan empiris? Maksudnya mempunyai bukti-bukti yang jelas daripada kitab suci agama masing-masing Mempunyai bukti yang jelas dari sudut luar kitab Sama ada geografi, sama ada muka bumi, sama ada sejarah, sama ada keturunan mm -hmm. Sama ada ketepatan fakta dan seumpamanya Dan yang ketiga dipanggil revalansi extension Revolusi. Revolusi extension ialah bagaimana hal yang dibincangkan ini dapat menjadikan penganut itu berubah dan berpegang dengan dia. Ah. Pening ke tak pening? Pening lah. Biarlah pening dulu. Biar pening dulu tak apa. Nombor satu paling penting ialah kita beriman bahawa Nabi Isa akan turun. Tapi waktu, tarikh, masa, jam berapa Allah bagi tahu tak? Tak. Allah tak bagi tahu jam berapa. Tapi tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Ada. Di mana? Di timur Damsyik. Iaitu di sebuah masjid yang bermenara pu putih. Menara putih. Masjid Bani Umayyah sekarang. Ah. Tempat bergolak, tempat fitnah sedang berlangsung tu di daerah Syam. Allah. Dia akan turun di situ dan menjadi kepelikan bagi kita ialah kenapa dia perlu turun di situ ini akan bermain dengan konsisten logik okay. kalau dari sudut empiris memang hadis Nabi sebut dia akan Quran sebut Nabi Isa akan turun hadis sebut pengkhususan tang mana dia nak turun maksudnya empiris kita dah ada konsisten logik di mana kalau dari sudut logik agak-agak di mana tempat paling utama dan aula Nabi Isa perlu turun okey patutnya tempat dia lahir mana asal dia Palestin oh patut Palestin lah dia turun sebab dia naik dulu Palestin kalau ikut logik kita kan mhm. dan kalau ikut dia turun ni nak menyempurnakan syariat Nabi Muhammad patut turun di Mekah yeah. tak kan syariat Nabi Muhammad bermula di Mekah dia pun nak sambung balik syariat ni patut turun di Mekah dan kalau kira hak dia nak sambung ni Nabi Muhammad patutnya kira jumpa tu patutnya di Madinah lah kan Aha. jasad Nabi ada di situ bermain dengan patut bermain dengan logik sampai bila tak selesai betul, hakikatnya betul, jelas Nabi sebut dia akan turun di di Syria dia akan turun di Syria apa yang ada di situ dan anda perlu faham di bawah kubah masjid itu ada satu benda apa tu? Bawah kubah masjid menara putih Bani Umayyah tu ada benda. Apa benda tu? Apa? Apa benda? <laughs> Apa eh? Apa benda? Baik. Nabi yang sezaman dan hidup dengan Nabi Isa, siapa dia? Nabi Yahya. Nabi Yahya mati biasa ke mati dibunuh? mati dibunuh sebab apa? Nabi Yahya mati dibunuh sebab mengeluarkan fatwa. Okey. Maharaja Rom masa tu dia ada seorang anak saudara yang cantik, anak saudara yang jelita. Dia pun rasa teringin, rasa berahi dekat anak saudara dia. Walaupun tu anak saudara tapi sebab cantik, sebab jelita, dia nak kahwin dengan anak saudara dia. Jadi setelah menerima nasihat daripada pembesar dan penasihat dia mana boleh kahwin sebab ini salah. Dia pun minta pertanyaan daripada orang yang paling alim dari kalangan Bani Israel. Siapa waktu tu? Nabi Yahya lah. Jadi Nabi Yahya mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa tidak boleh berkahwin dengan nasab keturunan iaitu anak saudara. Dia kata hang ejah lah, hang ejah. Hang ejah buat tulis-tulis bagi boleh hmm. bagi jadi boleh kahwin nak ejah nak ubah hukum kalau datuk pujangga tak apalah dia masuk rumah bini orang pun tak apa kan ingat ke nujum empat belalang siapa yang tulis hukuman ni ha, hamba lah datuk pujangga tak ni salah ke tak masuk rumah waktu suami dia tak ada oh, salah tapi tak apa sebab undang-undang tu kanda yang bikin kan jadi bila kanda fikir kanda juga boleh ejah. <laughs> Maksudnya dia dihukum bunuh atas dasar mengeluarkan fatwa dan hukum bahawa tidak boleh berkahwin dengan ya. anak saudara. Dia dibuat helah akhirnya dalam satu majlis dipenggal kepala dia. Bila penggal kepala Nabi Isa. Ya, Nabi. Jasad ya. Nabi Yahya, jasad dia ditanam di mana? Di Palestin, tapi kepala dia duduk mana? hmm. bawah kubah itulah ada kepala Nabi Yahya Allah kepala Nabi Yahya berada di bawah kubah masjid putih apa logik di sini logik di sini ialah sewaktu hayat dia dulu dia sezaman dengan Nabi Isa Okay. Dan dikatakan berlaku peristiwa baptize menurut agama Kristian. Apa tu baptize? Hmm. Penyucian. Maksudnya pi duduk dalam sungai Jordan, tunduk sikit, pi ambil daun kayu, renjih renjih renjih renjih, baptize. Hari ini pun kalau baby-baby Kristian yang baru lahir pi baptize di mana? Di gereja-gereja dengan holy holy water. Jadi baptize tu di sisi pandangan pandangan orang Kristian tapi kita pandang orang Islam disucikan oleh Nabi Allah Yahya. Dan waktu lutulah Nabi Allah Yahya mengeluarkan pengumuman kepada Bani Israel Dengarlah wahai Bani Israel sesungguhnya Isa ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah Maksudnya selepas daripada aku ni pergi, aku ni wafat, aku ni meninggal, hak jadi ikutan, hak jadi pedoman, hak jadi petunjuk bagi kamu ialah dia. Nabi Yahya dah bagi tahu awal-awal waktu hayat dia ini, inilah pengganti dia. Hmm dan inilah sinonim konsisten logik dia ialah waktu hidup dulu yang menyatakan kenabian kerosulan atas nama nubuat utusan Allah ialah Nabi Allah Yahya dan akhir zaman pun seolah-olah dia turun di situ orang yang akan memberi nubuat memperkuatkan hujah memperkuatkan dalil memperkuatkan bukti bahawa inilah the truly messiah Nabi Isa alaihi salam kepala yang berada di situ siapa hmm. Nabi Yahya Allah kalau sejarah daripada Nabi Yahya ini mungkin ramai orang tak tahu dan saya juga baru tahu guys bahwasannya kepala Nabi Allah Yahya itu berada di bawah kubah Masjid Menara Putih Allahu Akbar dan itu alasan juga bahwa Nabi Isa alaihi salam juga akan turun di sana Allah sangat menarik sekali guys dan saya baru dengar ini kalau bukan Ustadz Auni Muhammad ya kan requestan daripada kawan-kawan sekalian saya mungkin tidak tahu dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ustadz Auni Muhammad senantiasa memberikan ilmu-ilmu baru senantiasa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru bagi saya dan juga untuk kawan-kawan sekalian Allahu Akbar. Jadi pertanyaannya adalah kenapa kok turunnya di sana di Syria seperti itu dan jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Auni bahwasannya untuk menegakkan kebenaran bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang mana disampaikan oleh uh, nabi sebelumnya yaitu Nabi Yahya. Allahu akbar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai dan semoga kita dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semoga dengan uh, mengaji ya mendengarkan daripada Ustadz Auni Muhammad ini kita tambah yakin dan tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga banyak mungkin di luar sana yang belum percaya tentang akhir zaman. Nah, kebanyakan orang itu cinta dunia dan lupa akan akhirat, sehingga cinta dunia takut kematian. Maka daripada itu mari kita siapkan diri kita untuk menjemput istilahnya untuk mendatangi sebab kita ni tak tahu guys kita tak tahu kapan dan bila kita mati maka daripada itu marilah kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ingat bahwasanya kita diawasi dan senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar setiap apa yang kita ucapkan terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai saya Pemin Ududri apabila ada salah kata mohon di dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.